Բարև ձեզ։ Ուրեմն կա բավականին մեծ քանակի data այս աշխարհում, բայց որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան հասկանան այդ data-ն, մենք հաճախ պետք է այդ data-ն նկարենք էկրանի վրա, այնպես որպեսզի նա լինի պարզ, հաճելի, գեղեցիկ եւ այլն։ Կա մեկ գրադարան, որը կոչվում է D3 Data Driven Documents, որը մեզ օգնում է այդ հարցով։ Նա մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել այսպիսի օրինակ գրաֆիկաներ, հա կամ օրինակ այսպես, հա։ Այսինքն եթե մենք պետքա ցույց տանք տվյալներ, այս գրադարանը մեզ օգնում է այդ հարցով հիմա նպատակը այս վիդեոյի նա չէ, որ մենք ամեն դետալը անցնենք, որովհետև D3-ն բավականին մեծ գրադարան է եւ բավական խորը։ Նպատակը նա է, որ ձեզ տամ ուղակի ընդհանուր պատկեր իրեն, որ հասկանաք ինչպես նրան կարելի է օգտագործել, որպեսզի դուք արդեն սկսեք նրան հետ աշխատել եւ արդեն իհարկե մնացած դետալները ինքնուրույն կպարզեք։ Որպեսզի օգտագործենք D3-ին նախևաճ, մենք պետք է գրադարանը քաշենք, նենց որ ես script tag-ով կքաշեմ, բայց նաև կարելի է անել npm install եւ module-ելով import անել իհարկե։ Ուրեմն եկեք մեր HTML-ի մեջ ստեղծենք մի հատ div, օրինակ div այսպես։ Հիմա, երբ որ մենք հաշվում ենք այս կոդը, մեր global scope-ում հայտնվում է մի հատ արժեք, մի հատ object, որը կոչվում է D3 այդ D3 object-ի միջոցով մենք կարողանում ենք D3-ի հետ աշխատել։ Ուրեմն ինչ ինչ կարող ինչ հնարավորություն է տալիս մեզ D3-ին։ Ուրեմն մի մասը նա է ինչ որ jQuery-ն է մեզ տալիս, այսինքն մենք կարողանում ենք element-երին ընտրենք եւ նրանց վրա աշխատենք։ Օրինակ, Ստեղ կարող ենք անչենք d3.select, որը ֆունկցիա է, որին մենք փոխանցում ենք որևէ CSS selector։ Եկեք փոխանցենք մի selector, որը կընտրի այս div-ին։ Հենց որ եկեք գրենք հենց div։ Եթե այս div-ը ունենար ID, օրինակ ID hi, օրինակ, մենք ստեղ կարող ենք իհարկե փոխանցենք CSS selector, որը կընտրի ID-ով։ Կապ չունի։ Okay, սա ուրեմն մեզ կվերադարձնի մի հատ object, որի մեջ կընկլինի այդ DOM element-ը։ Հիմա այդ object-ը ունի իրեն կցած տարբեր ֆունկցիաներ, որից մեկը կոչվում է text։ Եթե մենք կանչենք այդ ֆունկցիան, ինքը այդ ընտրած element-ի ներքին տեքստը կփոխի մեր ընտրած արժեքին, այսինքն, ստեղ եթե անենք դա text եւ ստեղ կպաստանք օրինակ բարև ձեզ, այսպես, դեսա աշխատացնենք, Խնդրեմ, հիմա այդ div-ի ներքին տեքստը դարձավ բարև ձեզ։ Էլ ինչ կարող ենք անենք, դե մենք նաև կարող ենք իր CSS-ը փոխենք։ Օրինակ, մենք կարող ենք նորից ընտրենք նրան եւ այս անգամ անենք դա style եւ ստեղ օրինակ փոխենք իր գույնը եւ դարձնենք կարմիր։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, խնդրեմ, ստացանք կարմիր, չէ՞։ Հիմա Ինչ մենք կարող ենք անենք, քան ամեն անգամ մենք անցնում ենք այս ֆունկցիան կամ այս ֆունկցիան, ինքը նորից վերադարձնում է այն օբյեկտը, որին նա կցած էր։ Okay? Այսինքն, եթե սա վերադարձնում է մի հատ օբյեկտ, որի վրա կցած է text ֆունկցիան, որին մենք ստեղ կանչում ենք, կանչելով մենք նորից ստանում ենք այդ նույն օբյեկտը, որը նշանակում է մենք կարող ենք անենք այսպես, նայեք։ Սա կարող ենք միանգամից դնենք այսպես։ Այսպես։ Ինչ է ստացվում, որ սա վերադասում է մի հատ օբյեկտ, չէ՞։ Երբ որ կանչում ենք տեքստին, ինքը վերադասում է նույն օբյեկտին։ Հետևաբար, հենց այդ նույն օբյեկտի վրա մենք կարող ենք կանչենք style։ Եվ եթե սա աշխատացնենք, խնդրեմ, նայեք, նորից ստանում ենք բարև ձեզ։ Էլի, սա շատ նման է jQuery-ին, այնց որ եթե ցանոթ եք այդ գրադարանի հետ, սա բավականին նման է։ Ամ, okay, ուրեմն, այլ ինչ կարող ենք անենք։ Դե, բացի դրանից մենք նաև կարող ենք ինչ որ element ավելացնել Օրինակ, կարող ենք անենք սա ընտրում է ուրեմն այդ div-ին, չէ՞։ Եկեք div-ին կպցնենք div-ի տակ կպցնենք մի հատ element, մի հատ p element .append p այսպես։ Հիմա սա կվերադառնի մի հատ object, որի մեջ փաթեթավորված է այդ p element-ը։ Հետևաբար, արդեն սա աշխատում է այդ p վրա, այլ ոչ թե div-ի վրա։ Եթե մենք ուզենայինք div-ի վրա աշխատենք, մենք պետք է անենք sense sense պահենք, հետո նոր անենք ուրեմն div-ին կպցնենք p, հետո նոր ստեղ անենք div get եւ այլն եւ այլն եւ արդեն սա կաշխատ այս տեքստը կդներ div-ի ներքին տեքստը եւ div-ի ներքին style-ը, չէ՞։ Բայց եթե մենք sense անենք, այս sense Սա նշանակում է, որ այդ տեքստը արդեն կլինի SP-ի ներքին տեքստը։ Okay։ Եվ այս style-ը կլինի էլի նույնպես այս p ներքին style-ը, նենց որ սա նույնն է, ինչպես որ սա։ Էլի, ինչ է ստեղ կատարվում։ Մենք ասում ենք d3 jan, ընտրիր այն element-ը, որը որին բռնում է այս selector-ը, այսինքն այս օրինակում, որ n element-ը, որը ունի high որպես իր ID-ն։ Ինքը բերում է այդ div-ին եւ փաթեթավորում է մի հատ object-ով։ Այդ object-ը ունի տարբեր ֆունկցիաներ իր վրա, իր որից մեկը append է։ Մենք անցնում ենք այդ append-ին եւ փոխանցում ենք p, այսինքն մենք կպցնում ենք մի հատ p element, չէ՞։ Այսինքն հիմա այդ div-ի մեջ հայտնվում է մի հատ p element։ Այդ p element-ը երբ որ կպցնում ենք մենք այս ֆունկցիան, երբ որ կպցնում է, ինքը նաեւ վերադարձնում է մի հատ ուրիշ object, որը փաթեթավորում է այդ p-ն, որը նույնպես ունի տարբեր ֆունկցիաներ իր վրա, որից մեկը text է, մյուսը style է այնպես որ մենք կանչում ենք text եւ այլն, եւ հիմա եթե սա աշխատացնենք եւ սա ստանում ենք, եթե inspect անենք սա, դուք կտեսնեք, որ այս ստեղ տեսնում եք կա div-ը, որի մեջ կա pin, որը ունի color red եւ իր ներքին տեքստը բարև ձեզ է, okay? Այդ ամենը մենք իրականացրեցինք IS կոդով։ Սա էլի jQuery-ին շատ նման է։ Okay, այսինքն առաջին բանը, որ D3-ն մեզ հնարավորություն է տալիս, դա ուղղակի DOM-ի հետ աշխատելը, հա, DOM-ի որոշ էլեմենտներ ընտրել, նրանց գույները փոխել, ներքին տեքստը փոխել, ինչ որ ուրիշ էլեմենտներ ավելացնել, հա, նաև կարելի է ինչ որ էլեմենտ հանել։ Օրինակ մենք կարող ենք անենք եկեք մի հատ էլեմենտ ավելացնենք, ստեղ, չգիտեմ, div yo, չգիտեմ, կապ չունի։ Եվ եկեք նրան տանք ինչ որ ID, ինչու՞ չէ։ Sense. Bye. Okay, ուրեմն ունենք երկրորդ element, այն ID by ներքին տեքստը yo, չէ, եթե աշխատացնենք, հեսա yo, չէ։ Մենք կարող ենք այս yo-ն հանենք կոդով։ Ինչպես։ Շատ բարձ։ Ուրեմն ընտրում ենք նրան, ընտրանում ենք d3.select եւ փոխանցում ենք ուրեմն ID-ով by, չէ։ Եվ նրան անում ենք .remove։ Կամ հա։ Այսինքն հանում ենք DOM-ից։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ինչպես տեսնում եք, yo-ն այլևս այնտեղ չէ որովհետև ստեղ մենք ընտրեցինք նրան եւ հանեցինք DOM-ից։ Այսինքն D3-ին մեծ հնարավորություն է տալիս աշխատել DOM-ի հետ, հա, DOM-ից էլեմենտներ ինչ որ ընտրենք, նրան ինչ որ փոխենք, հանենք եւ այլն եւ այլն։ Այս параգայում ինքը շատ նման է jQuery-ին, բայց հեսա մենք կհասնենք ավելի հետաքրքիր մասերին։ Հիմա պատկերացրեք մենք ունենք մի քիչ ինֆորմացիա, որը եկեք ներկայացնենք զանգվածով, um, const data ահա մի քիչ ինֆորմացիա, որը այս բaragայում JavaScript, C++, Python եւ C# տեքստերն են, հա, այդ ինֆորմացիա է։ Եվ մենք ուզում ենք այդ ինֆորմացիան նկարենք էկրանի վրա։ Եվ ուզում ենք էկրանենք նկարի վրա, օրինակ օգտագործելով p element-ներ, այսինքն JavaScript-ը ուզում ենք որ լինի մի p element-ի մեջ, C++-ը ուրիշ p, եւ այն եւ այն։ Ոնց դա կարող ենք անենք։ Ուրեմն HTML-ի մեջ եկեք էս yon տեղ անենք, սա պետք չի։ Ստեղ էս div-ի տակ եկեք ստեղծենք այդ p element-ները։ Let's go այդտեղով 1 2 3 4 ինչու 4 հատ ստեղծեցի որովհետև մենք ունենք 4 հատ արժեք չէ եւ ամեն արժեքի համար մենք ստեղծել ենք մի հատ p element okay ուրեմն ես մնացածը եկեք հանենք ուրեմն ինչ ենք անում d3.select եւ ընտրում ենք ուրեմն այդ div-ին, առաջին div-ին, եւ իր մեջի բոլոր peer-ին եկեք select անենք։ Քանի որ մենք ուզում ենք բոլոր peer-ին select անենք, մենք անում ենք ոչ թե select, այլ select all, որովհետեւ բոլորին ընտրի։ Հիմա եթե մենք sense անենք, դա կընտրեր բոլոր peer-ին, որոնք որ կան մեր ամբողջ դոմի մեջ։ Սա միայն կընտրի նրանց, որոնք որ գտնվում են այս div-ի տակ, okay։ Okay, սա կընտրի ուրեմն բոլոր այդ peer-ին։ Հիմա նայեք ինչ ենք անում։ Գրում ենք դա data եւ pass ենք տալիս այս զանգվածը։ Հիմա ինչ է անում այս data-ն։ Դե select-ը կվերադառնի մի հատ object, որի մեջ կլինի այդ div element-ը, չէ՞։ Երբ որ մենք կանչում ենք .select all, որը ֆունկցիա է, որը կցած է այդ օբյեկտին, նա վերադասում է մի հատ ուրիշ օբյեկտ, որը իր մեջ ունի փաթեթավորված այդ զանգվածը բոլոր p element-ների չէ՞։ Հիմա այդ ժամանակ մենք կանչում ենք դա data, որը մի հատ ուրիշ օբյեկտ է վերադառնում, որը այդ զանգվածը, որ կան Pierre-ի, կան, չէ՞, կպցնում է այս զանգվածին։ Ինչ նկատի ունենք կպցնում կամ bind անում։ Դա նշանակում է, որ ինքը ստեղծում է ոնց որ զույգեր Okay։ Ինքը տեսնում է, որ այդ select all-ը վերադարձել է 4 հատ element, 1, 2, 3, 4, չէ, այդ 4-ը ինա վերադարձնում է։ Եվ նա որոշում է, որ okay, առաջին այդ element-ը թող լինի այս առաջին արժեքի զույգը։ Երկրորդ element-ը թող լինի երկրորդ արժեքի զույգը։ Երրորդը, երրորդի, չորրորդը, չորրորդի։ Okay, հերթականությունը տենց է։ Okay, լավ։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Դե հեսա տեսեք։ Ուրեմն հիշում եք կար text ֆունկցիա եկեք կանչենք այս text function-ին եւ փոխանցենք ինչ որ արժեք։ Օրինակ hi։ Սա եթե աշխատացնենք, կտեսնենք 4 հատ hi։ Ինչու 4 հատ hi, որտեղ select all-ը վերադարձրեց 4 հատ element, 4 հատ p, հետո այսինք .data, չէ, որը կպցրեց այս 4 արժեքները այդ element-ներին եւ հետո կանչեցինք text, որը բոլորի մեջ շարեց hi։ Բայց նայեք ինչը կարող ենք անենք։ Բացի արժեք փոխանցելուց տեքստին, մենք նաև իրեն կարող ենք փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա։ Իսկ այդ ֆունկցիան ինչ է ընդունում։ Ընդունում է մի հատ արժեք եւ ինդեքս։ Այս արժեքը այս արժեքն է։ Այս արժեքն է, s եւ s։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք այս տեքստը ֆունկցիային կանչում է d3-ին, ինքը կանչում է իրեն ամեն արժեքով, մի անգամ JavaScript-ով, մի անգամ C++-ով, մի անգամ Python-ով, մի անգամ C#-ով։ Եվ այն արժեքը, որը մենք ստեղից վերադարձնում ենք, դառնում է ներքին տեքստը իր համապատասխան element-ին։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ անենք վերադարձնենք value, դե ինչի value, որտեղ value-ն հենց միանգամից տեքստն է, չէ՞, հենց JavaScript, C++, Python եւ այլն։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, տեսեք ինչ կլինի։ Առաջին p element-ի մեջ մտավ այն ինչ որ մենք ստերից նայեք, ստեղ եթե մենք փոխենք, գրենք yay 4 cents բան գրենք, նայեք yay Այսինքն ինչ է ստացվում, որ արդյունքը այս ֆունկցիայի գնում է եւ մտնում է որպես ներքին տեքստ արժեքի համապատասխան p իր զույգի, զույգ էլեմենտի մեջ ներքին տեքստն է դառնում։ Նույնպես մենք նաև կարող ենք իհարկե անենք that style, որը ինչպես հիշում եք, մենք կարող ենք փոխանցենք color red, ինչ որ sense բան կարող ենք անել, չէ՞։ Որը okay, նշանակում է ամեն p style-ը, color-ը, գույնը դարձնում եք կարմիր։ Բայց նայեք, բացի արժեք փոխանցելուց, մենք կարող ենք փոխանցենք իհարկե մի հատ ֆունկցիա, որը աշխատում է նույն ձևի, ինչպես որ տեքստը, այսինքն ընդունում է արժեքը եւ իր ինդեքսը, Եվ ստեղ մենք ինչ որ վերադարձնենք, դա կմտնի համապատասխան p գույն style-ի գույնի մեջ։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան, եթե արժեքը նույնն է ինչպես որ C++, այդ ժամանակ եկեք վերադարձնենք կարմիր, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում եկեք վերադարձնենք կապույտ։ Հիմա եթե աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Okay, հետաքրքիր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ էլի Սա ընտրում է այդ առաջին div-ին, չէ, իրեն փաթեթավորում է մի հատ օբյեկտով, որը ունի տարբեր ֆունկցիաներ իր վրա, հա, text, select all, append եւ այլն եւ այլն։ Մենք կանչում ենք կոնկրետ select all ֆունկցիային եւ փոխանցում ենք p, որպեսզի ինքը ընտրի բոլոր p էլեմենտները այդ div-ի տակ։ Նրանց ընտրում է, փաթեթավորում է օբյեկտով եւ պահում է։ Այդ օբյեկտը բացի լիք ուրիշ ֆունկցիաներից նաեւ ունի data ֆունկցիա։ Երբ որ նրան կանչում ենք եւ փոխանցում ենք զանգված, Նա ոնց որ զույգեր է ստեղծվում արժեքների զանգվածի եւ համապատասխան էլեմենտների, ընտրած էլեմենտների։ Դրանից հետո, երբ որ մենք կանչում ենք text կամ style եւ փոխանցում ենք ֆունկցիա, ինքը այդ ֆունկցիային կանչում է ամեն արժեքի համար, այսինքն այս ամեն արժեքի համար եւ արդյունքը նա դնում է կամ փոխում է համապատասխան էլեմենտին տեքստի պարագայում նա փոխում է դնում է ներքին տեքստը համապատասխան էլեմենտի style-ի ժամանակ իհարկե այդ element-ի style-ն է փոխում։ Այս օրինակում մեր p-երի քանակը ուղիղ բռնեց մեր արժեքների քանակին, չէ՞, մենք ունենք 4 հատ արժեք, ունենք 4 հատ p, մեկը մեկին բռնեց։ Բայց ինչ կլինի, եթե մենք ունենք օրինակ ավելորդ p-եր։ Օրինակ, պատկերացրեք, մենք ունենք այսպես իրավիճակ, որ ունենք ավելորդ լիքը p-եր, հա՞։ Եթե հիմա աշխատացնենք, կտեսնենք, որ ինքը նորմալ աշխատում է, բայց եթե inspect անենք DOM-ին, մենք կտեսնենք, որ կան ավելոտ փիեր նստած մեր դոմի մեջ, չէ՞։ Ոնց կարող ենք նրանց հանենք։ Ուրեմն նայեք։ Եկեք ուրեմն նախևաճ վերագրենք մի հատ առանձին փոփոխականի մեջ bind արած փիերին։ Եվ հետո իհարկե այդ bind արած փիերին մենք կանչում ենք .text, որպեսզի նոանի այն ամեն ինչ ինչ որ մենք որի մասին մենք խոսացինք նոր, չէ՞։ Բայց հետո նայեք ինչ ենք անում p.exit Երբ որ մենք կանչում ենք p.exit, ինքը ոնց որ ընտրում է բոլոր էլեմենտները, որոնք որ արժեքի զույգ չունեն։ Եվ այդտեղ մենք կարող ենք նրանք անենք .remove։ Եթե մենք անենք .remove, ինքը բոլոր էլեմենտներին, որոնք որ չունեն արժեքի զույգ, նրանց հանում է դոմից։ Եթե աշխատացնենք, հիմա եթե inspect անենք, ինչպես տեսնում եք, ավելորդ peer այլևս չկան։ Ավելին ասեմ, cluster remove անել է, եկեք լրիվ ուրիշ բան անենք, եկեք անենք դա text և գրենք հոպար։ Նայեք ինչ կլինի։ Ուրեմն առաջին 4 pin մենք օգտագործեցինք, հա, քանի որ կան կտան իրանց զույգերը, հա, իրանց արժեքները, իսկ մնացածը, որոնք որ արժեք չկտան, իրանց զույգը չկտան, նրանք եկան ստեղ եւ մենք նրանց տեքստը դրեցինք որպես հոպար։ Այսինքն exit-ը վերադառնում է մի հատ object, որի մեջ կա փաթեթավորված զանգվածը բոլոր էլեմենտների, որոնք որ զույգ չունեն։ Եվ այդ էլեմենտների վրա մենք կարող ենք աշխատենք, կարող ենք գույն փոխենք, հանենք, ինչ ուզենք կարող ենք անենք այդ էլեմենտների հետ։ Այս օրինակում տեքստ, ներքին տեքստը փոխեցինք հոպար, բայց իհարկե հիմնականում մենք անենք that remove, որտեսի դոմից հանենք նրանց, որտեղ իրանք այլևս մեզ պետք չեն։ հա? Իսկ հիմա մի հատ հակառակ հարցը, իսկ եթե մեր փիերի քանակը չի հերիքում, այդ ժամանակ ինչ անենք։ Օրինակ եկեք եկ հեկան ստեղ եւ հերիք չի այդ ավելորդներն ենք հանում, մենք ստեղ հանում ենք, գիտեք ինչ, բոլոր փիերին եկեք ջնջենք։ Wow։ Այդ ժամանակ ինչ անենք։ Ուրեմն նայեք։ Զուտ որ այս կոդը մի քիչ կոկիկացնեմ, եկեք է style մասը հանենք։ Կարծում եմ հասկանում եք եւ ոնց է աշխատում։ Style-ը նույն ձևի աշխատում ինչպես որ տեքստը, ուղղակի style արժեքն է փոխում, այլ ոչ թե տեքստը, բայց մնացածը նույնն է։ Հենց որ եկեք սա հանենք ստեղից։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում ստեղ։ Այստեղ գրում ենք p.enter .append p։ Հիմա բացատրեմ ինչ է այստեղ կատարվում։ Երբ որ մենք գրում ենք p.enter Enter-ը կանչում է մեր համապատասխան ֆունկցիաներին ամեն արժեքով, որը չունի համապատասխան զույգ։ Okay։ Այսինքն այս օրինակում, քանի որ մեր div-ը լրիվ դադարք է, այսինքն p ընդհանրապես չկա, դա նշանակում է, որ այս ֆունկցիաները, որոնք որ entry-ից հետո են գալիս, կկանչվեն ամեն արժեքի համար, մի անգամ JavaScript-ի, մի անգամ C++-ի, Python-ի եւ C# Այսինքն ինչ է կատարվում ստեղ, ամեն մեկի համար մենք ավելացնում ենք p, append ենք անում p, այսինքն կպցնում ենք միակ նոր p։ Գիտեք ինչ, եկեք սա ուղակի աշխատացնենք։ Okay, ինչ եղավ։ Եկեք inspect անենք այս DOM-ը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այս div-ի տակ կան հեսա 1, 2, 3, 4 հատ p, տեսնում եք։ Այսինքն մենք ստեղծեցինք ամեն արժեքի համար մի հատ p։ Հիմա այդ p-ի մեջ ներքին տեքստը մենք չենք դրել, չէ՞։ Հենց ու եկեք դնենք։ Let's run ենք դա text եւ փոխանցենք այս ֆունկցիան։ Ահա։ Այսինքն ինչ է կատարվում ստեղ, որ մենք ամեն արժեքի համար ստեղծում ենք մի հատ p եւ կանչում ենք text այդ իհարկե համապատասխան արժեքով եւ իր ինդեքսով եւ այն ինչ որ ստավ վերադարձնում է, դա լինում է այդ նոր ստեղծած p ներքին տեքստը։ Հիմա եթե աշխատացնենք, խնդրեմ, ստանում ենք sense մի պատկեր։ Հիմա, եթե մենք ստեղ ունենայինք մի հատ ինչ որ p, եկեք, չգիտեմ, մի հատ p, չէ, գիտեք, երկու հատ p ունենք ստեղ։ Որը, այսինքն երկու հատ ունենք, բայց մեկը 4 հատ չունենք, չէ՞, այսինքն քիչ ունենք։ Այդ ժամանակ ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան կկանչվի այդ առաջին երկուսի համար, ինչու։ Նայեք ստեղ։ Ստեղ մենք ընտրում ենք այդ այդ h-ին եւ ստեղ ուրեմն select ենք անում բոլոր p-երին, որը այս բaragայում երկու հատ են, չէ՞։ Այսինքն սա select կանի երկու հատ p եւ bind է անում այս data-ն, զույգեր է ստեղծում։ Դա ստացվում է, որ այս JavaScript-ը որպես զույգ կդառնա այս p-ին եւ այս C++-ը կդառնա այս p զույգը, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք անենք p.text, այս այս ֆունկցիան կկանչվի JavaScript-ով եւ C++-ով, որտեղ իրանք ունեն զույգեր չէ՞։ Եվ իհարկե սրա արդյունքը կդառնա համապատասխանամտի ներքին տեքստը, այդքանը པարզ է։ Իսկ հետո դրանից հետո, երբ որ մենք անենք p.enter, դա կկանչի միայն Python-ի եւ C# համար append p, այսինքն մենք կստեղծենք p-եր Python-ի եւ C# համար եւ կկանչենք տեքստը իրենց համար, որպեսզի իր ներքին տեքստերը ավելացնենք։ Այսինքն, սա կլինի update, սա կլինի new։ Եթե սենց անենք, Ահա, այսինքն սա ստեղ մենք ուղակի եղած էլեմենտի ներքին տեքստն ենք թարմացնում, իսկ ստեղ մենք համ ստեղծում ենք նոր էլեմենտ, համ էլ իր ներքին տեքստը դնում ենք։ Okay։ Սա է զուտ պայեցինք դրա համար, որ եթե հանգարց ավելորտ էլեմենտներ հայտնվեն կամ լինեն դոմում, նրանց էլ մաքրենք, սրբենք, հանենք։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կարելի է պատկերացնել, որ D3-ին ոնց որ կարելի ասել բաղկացած է 3 կարևոր մասերից նա ունի թարմացման մասը, update-ը, նա ունի enter-ը, որ, որ, որի միջոցով նա ստեղծում է բոլոր այն էլեմենտները, որոնք որ պետք են, որտեղ data ունենք, բայց համապատասխան element չունենք, եւ ունի exit-ը, որը մաքրության մասն է, այսինքն դա այն մասն է D3, որը մաքրում է կամ սրբում հանում է այն element-ները, որոնք չունեն համապատասխան ինֆորմացիա, data, այսինքն որոնք ավելորդ են։ Այս ամեն ինչը, որ մենք անցանք միջև այս պահը, ամենակարևոր, ամենաֆունդամենտալ մասն է D3-ի։ Եթե այսքանը պարզ է, խնդրում եմ շարունակեք, եթե ոչ, կարաչարկեմ եւս մեկ անգամ նայեք վիդեոն միջև այս կետը։ Հիմա եկեք արդեն սկսենք անել ավելի հետաքրքիր բաներ։ Okay, եկեք նկարենք ինչ որ հետաքրքիր գրաֆիկա, որը արտահայտում է հետևյալ թվերը։ Okay, ոնց կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն, այս անգամ մեկ օգտագործենք div-եր, այլ ոչ թե p-եր, հենց որ կանենք div այստեղ։ Եկեք հանենք այս ավելորդ p-երը, մեզ պետք չեն։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ընտրում ենք այդ div-ը, այ այս div-ը, եւ իր մեջի բոլոր div-երը, որը parse չկան։ Եվ bind ենք անում, այսինքն կպցնում ենք այս data-ին, okay։ Հիմա, քանի որ հիմնականում էս update-ը ու remove-ը պետք է այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ դինամիկ բան ենք անում, այսինքն ինֆորմացիան փոխվում է ու մենք պետք է թարմացնենք մեր element-ները։ Բայց այս օրինակում մենք ընդհանրապես անում ենք մեկ գործողություն, մեկ անգամ, մի անգամ, ուղղակի այս ինֆորմացիան վերցնում ենք, գցում ենք էկրանի վրա, դենց որ enter-ը հերիք է։ Դենց որ եկեք այս մեր ասածը հանենք եւ ընդհանրապես enter-ով աշխատենք։ Ուրեմն կանենք p.enter եւ ամեն արժեքի համար կստեղծենք մի հատ div այս օրինակում ուրեմն եթե սա աշխատացնենք, ինչ կստացվի, մենք կստեղծենք ուրեմն 1 2 3 4 5 հատ div, հա, ամեն արժեքի համար, եւ այս այս օրինակում մենք նկարում ենք արժեքը իր մեջ։ Եկեք new չգրենք, ուղղակի հենց արժեքը դնենք, տենց ավելի սիրուն կլինի։ Ահա, ունենք այս արժեքները, չէ՞։ Հիմա եկեք սենց հետաքրքիր բան անենք։ Եկեք նախևաճ, եկեք այս div-երի հետևի գույնը փոխենք որպեսի div-երը մի քիչ ավելի բարձ լինեն, հենց որ եկեք անենք .style եւ background color, background color uh, red ինչ որ sense մի բան ահա ես մի քիչ ավելի սիրուն դասավորենք, որ հեշտ կարդացվի, հետո գա տեքստը, հետո կա style-ը։ Ահա հետո ինչ կա։ Հիմա եկեք մի քիչ տարածություն ստեղծենք իրանց մեջ, նենց որ margin ավելացնենք, նենց որ dot style uh margin թող լինի ուրեմն, չգիտեմ, 5 pixel, օրինակ։ Այդ ինչ տեսքի է, տեսնենք։ Okay, լավ է, նորմալ է։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ լայնությունը այս div-երի համապատասխան լինի այս թվերին։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն, նայեք, անում ենք dot style width, այսինքն լայնությունը, թող լինի, բայց մեզ ֆունկցիա է պետք, չէ, որտեղ մենք պետք է դա անենք համապատասխան արժեքի։ Ուրեմն ստեղ կստանանք value, համապատասխան արժեքը, եւ կանենք վերադարձնենք, ուրեմն ինչ անենք։ Եկեք անենք value անգամ 10 pixel։ Չոր sense մի բան։ Ու կստանանք ինչ որ sense մի բան հա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա այս արժեքները այս բլոկերով ու բլոկերի լայնություններով մոտարպես ցույց ենք տալիս, հա։ Իսկ հիմա եկեք փոխենք այս օրինակը, որպեսզի ամեն վարքյան ինֆորմացիան այս զանգվածի փոխվի եւ մեր գրաֆիկան ռեակցիա տա եւ թարմանա։ Ոնց կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք այս div-ը տնենք առանձին փոփոխականի մեջ, այսպես, const p div, ահա, այսինքն հիմա էլ այդ div-ից մենք ստանում ենք այս p-ին, չէ՞։ Եվ հիմա այս ամեն ինչ եկեք փաթեթավորենք մի հատ առանձին ֆունկցիայի մեջ։ run ահա, որին մենք կանչենք միանգամից։ Հիմա կտեսնեք ինչու։ Okay, ուրեմն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք կանչենք այս ֆունկցիային, այս run ֆունկցիային, իմիջիայից հիմա եթե աշխատացնենք, նույն բանն է ստացվում չէ՞։ Տեսնում եք, ոչ իմանով չի փոխվել։ Այսինքն մենք ընդամենը div-ին ստեղ select ենք անում, հա, ու գցում ենք այդ object-ը, որը d3-ին վերադասվում է, որի մեջ կա այդ div element-ը ստեղ։ Հետո իրենից անում ենք select all, այսինքն այդ div-ի տակի բոլոր div-երին select ենք անում, որը ոչ իման չի գտնում իհարկե, եւ bind ենք անում data-ին, այս data-ին։ Եվ հետո անում ենք p.enter, այս p-ին, հա, որը ինչ է, այդ bind արած այդ ցուցակն է, որը ունի ինչ էս արժեքներ ու ոչ մի element։ Հետևաբար ինքը ամեն այդ արժեքի համար կանչում է append, որը հետո անում է text, հետո style եւ այլն եւ այլն ու այս ամեն ինչը կառուցում է եւ ահա խնդրեմ նկարվում է էկրանի վրա, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղ ամենավերջում գրենք window.set timeout Եվ նենց հանենք, որ մի վարկյան հետո նորից կանչենք այս ֆունկցիային։ Նենց որ սենց բան անենք, եւ ստեղ կանչենք run։ Ինչի ենք նորից կանչում, որովհետեւ նախ եւ առաջ մենք ուզում ենք փոխենք այս արժեքները։ Ինչ անենք, եկեք առաջ առաջին, ոնց որ դիմացի արժեքին հանենք եւ ամենավերջում մի հատ նոր արժեք ավելացնենք։ Նենց որ կանենք data.shift, որը այս դիմացի արժեքին կհանի եւ data.push որը կավելացնի մի հատ նոր արժեք ամենավերջում։ Իսկ ինչ արժեք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ random արժեք 1-ից մինչև 25։ Դենց որ գրում ենք math.floor, հետո անում ենք math.random անգամ 25 որ այսքանը կտա մի հատ random արժեք 0-ից մինչև 24, հենց որ անենք +1, որը կտա 1-ից մինչև 25, okay? Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս կոդը մի քիչ կոկիկացնեմ, որ ամ, ամբողջովին տեսնեք, մի վարքան։ Սենց։ Ինչ է կատարվում, էլի, ստեղ ունենք մեր data-ն, ստեղ ունենք մեր data-ն, ստեղ մենք ուրեմն select ենք անում մեր div-ին, հա, մեր pop-ային, այսպես ասած, որի մեջ մենք դնելու ենք բոլոր մեր մնացած div-երը, ստեղծում ենք այս ֆունկցիան կանչում ենք run, run-ը ինչ անում, select-ը անում add մեր papa div-ի տակի բոլոր div-երին, այս պահին ոչ մի բան չկա, ինչպես տեսնում եք, դադարք է, ու bind ենք անում այդ ցուցակը այս data-ին։ Այսինքն ստեղծում ենք զույգեր, որ այս պահին դե իհարկե արժեքները կան, բայց element-ները դեռ չկան։ Երբ որ կանչում ենք p.enter, քանի որ իրանք element-ներ չունեն, ամեն այս արժեքի համար կանչվում են այս ֆունկցիաները, այս այս բաները append ենք անում, այսինքն ամեն մեկի համար ստեղծում ենք մի հատ div, դնում ենք իրան իրար տեքստը, style-ը, լա լա լա լա լա լայնություն, տա տա տա տա ու հետո մի վարքյան հետո փոխում ենք մեր data-ն եւ նորից կանչում ենք run։ Հիմա եկեք աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կլինի։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բան չի փոխվում։ Ինչու չի փոխվում, որովհետև մենք ընդամենը այս կոդն ենք գրել, որը կկանչվի միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք պետք է ստեղծենք նոր element-ներ, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ առաջին անգամ, երբ որ run-ը կանչվի, ինքը կստեղծի 1, 2, 3, 4, 5 հատ div, չէ՞։ Հաջորդ անգամ, երբ որ կանչվի, այդ div-երը արդեն կան, արդեն ստեղծված են, հետևաբար enter-ը ոչ մի բան չի վերադարձնի։ Դրա համար մեզ պետք է, հիշում եք, update կոդը, այն կոդը, որը եղած element-ներին կթարմացնի։ Եվ իհարկե լավ կլինի նաև ունենալ այն exit կոդը, որը ոնց որ ավելորդ element-ներին կհանի, եթե իհարկե նրանք լինեն նենց որ եկեք այդ exit-ը ստեղ գրենք, նենց որ p.exit.remove, այսինքն սա կվերադասնի բոլոր էլեմենտները, որոնք որ արժեքի զույգ չունեն եւ նրանց կհանի դոմից։ Okay, այդքանը པարզ է։ Իսկ ստեղ վերևից եկեք անենք p. եւ անենք այս մնացածը։ Այսինքն թարմացնենք եղած արդեն ստեղծած էլեմենտներին, որոնք որ ստեղծած են նախորդ run կանչելուց։ Ա հիմա եթե սա աշխատացնենք, Wow, ինչպես տեսնում եք, վարկան արագ է աշխատում, ինչու, ա, որտև ստեղ չենք ասել մի ամեն մի վարկյան, կներեք, մի հատ դանդաղացնեմ փոփոխությունները, <laughs> ուպս, ոկե, հիմա ամեն մի վարկյան նա կփոխվի և իհարկե, ուրեմն առաջին անգամ այս enter-ը կաշխատի և կստեղծի 5 հատ div, հա, մի div ամեն արժեքի համար, մնացած ցիկլներում արդեն մեր update, այս update-ը կաշխատի, հա, որը կթարմացնի եղած էլեմենտներին։ Այս խեղճու կրակ exit-ը իրականում այս այս օրինակում դեր չունի, բայց դե միշտ սիրում եմ դնել, որ եթե հանգարտ, չգիտեմ ինչի, հայտնվի ինչ որ ավելորդ էլեմենտ, նրան ջնջի հան, ինչու՞ չէ։ Եվ ամեն ուրեմն ցիկլի ժամանակ, երբ որ այդ էլեմենտները կամ ստեղծվում են կամ թարմանում են կամ եւ այլն, մենք նորից set time-ը set time-ը անում, որպեսզի մի վարքան հետո այս ֆունկցիան կանչվի, data-ն փոխի եւ նորեն կանչի run, որը նորից այս բոլոր փոփոխությունները կանի։ Հիմա նայեք ստեղ։ Երբ որ մենք փոխում ենք եղած data-ն, մենք կարող ենք անենք մի հատ sense կայֆոտ տրուկ։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ստեղ եկեք անենք dot transition sense Այսինքն ես ընդամենը միջև մնացած dat ես իմ ինչ ֆունկցիան է կանչել եմ, միած կանչեցի dot transition։ Եկեք տեսնենք դա ինչ է փոխում մեր կյանքում։ Wow։ Էս ինչ է կատարվում։ Ուրեմն, նայեք, երբ որ մենք փոխում ենք եղած էլեմենտը, այս օրինակում, երբ որ մենք փոխում ենք իր լայնությունը եւ այլն, եթե մենք դիմասից դնենք transition, ինքը այդ փոփոխությունները ոնց որ անում է քիչ-քիչ, անիմացիայով։ Okay։ Որոշ փոփոխություններ, օրինակ տեքստի փոփոխությունները animation-ներ չունեն, հա, տեքստը ուղղակի բռն փոխում է։ Բայց օրինակ որոշ CSS-ի փոփոխություններ, օրինակից չափը, դա կարելի է animate անել։ Դենց որ ընդհանրապես դնել pira transition դիմացից, տեսեք ինչ գեղեցիկ պատկեր ենք մենք ստանում։ Մենք նաև ստեղ կարող ենք անենք dot duration, որտեղ որ որոշում ենք ինչքան ենք ուզում, որ այդ անիմացիան տևի։ Եկեք մի վարքան տնենք, որպեսզի ինքը մի քիչ ավելի դանդաղ աշխատի։ Նայեք։ Wow։ Չկայֆա չէ։ Որպեսզի մենք ստանանք ավելի հետաքրքիր պատկերներ browser-ի մեջ, մենք ունենք ոնց որ երկու ճանապարհ։ Կամ կարող ենք օգտագործել canvas, կտավ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մի element-ի մեջ նկարել տարբեր բաներ, հա, գծեր, շրջաններ եւ այլն։ Երկրորդը կոչվում է SVG, Scalable Vector Graphics, որը իրականում բաղկացած է էլեմենտներից, որոնք որ գտնվում են DOM-ի մեջ, եւ այդ էլեմենտները նկարագրում են, թե ինչ պետք է նկարվի էկրանի վրա, okay? Հիմա, քանի որ D3 D3-ն օգտագործում է DOM-ը, մենք օգտագործենք SVG։ Հիմա ինչ տեսքի է SVG-ն, ոնց կարելի է նրան օգտագործել։ Ուրեմն եկեք ցույց տամ մի հատ շատ པարզ օրինակ եկեք սա աշխատացնենք եւ ինչպես տեսնում եք մենք այստեղ ստանում ենք մի հատ շրջան եւ մի հատ տուփ Ուրեմն ո՞նց է նա աշխատում։ Ուրեմն SVG-ն մի հատ սովորական element է, որի անունը SVG է, որին կարելի է տալ բարձրություն եւ լայնություն, նույնպես ինչպես որ canvas-ին, չէ՞։ Բայց ի տարբերակ canvas-ին ինքը ունի ներքին element-ներ։ Օրինակ, կարելի է ավելացնել circle որպես element կամ rect, այսինքն տուփ։ Rect-ը օրինակ ունի x, y, այսինքն իր տեղը, եւ լայնություն բարձրություն Նաև կարելի է որոշել իր ներքին գույնը, իր fill-ը, այս օրինակում fill-ը այս գույնն հա, է, հա, RGB-ը օգտագործվում, իր stroke-ի լայնությունը, այսինքն սահմանի լայնությունը եւ սահմանի գույնը։ Նույնպես ստեղ օրինակ stroke-ը, այսինքն այս շրջանի այս սահմանը կանաչ է, լայնությունը 4 pixel է, այսինքն այսքանը 4 pixel է, չէ՞։ Fill-ն էլ, այսինքն այն գույնը, որով մենք նրան լցնում ենք, դերին է եւ ինչպես տեսնում եք stroke-ը stroke with fill-ը կարելի է եւ արտահայտել առանձին attribute-ներով եւ որպես style Բնականաբար SVG-ն ունի լիքը ուրիշ էլեմենտներ եւ կարող է դառնալ բավական բարձր ստրուկտուրա, բայց մեր օրինակների համար այսքանը հերիք է։ Հենց որ եկեք վերադառնանք մեր հին օրինակին, ունենք միած սովորական div, որը ունի id high ու դադարք է, չէ՞։ Okay, եկեք այս ամեն ինչը հանենք եւ 0-ից սկսենք։ Ուրեմն եկեք այս անգամ այս օրինակում արդեն SVG եկեք օգտագործենք։ Նենց որ եկեք պատկերացնենք ունենք մի քիչ ինֆորմացիա։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Նախ եւ առաջ մեզ պետք է մի հատ SVG element։ Մենք ունենք երկու վարիանտ, կամ կարող ենք ձեռքով ստեղ ուղակի ավելացնենք այսպես SVG, չէ, ինչ որ sense մի բան։ Բայց եկեք կոդով դա անենք։ Նենց որ եկեք գանք ստեղ, ուրեմն նախ եւ առաջ, ուրեմն եկեք ընտրենք մեր div-ին, հենց որ անենք d3.select high, չէ՞։ Հետո իրեն ավելացնենք that append մի հատ svg element, որին պետք է տալ բարձրություն եւ լայնություն, հենց որ դրանք attribute-ներ են, հենց որ .adder լայնությունը թող լինի, դե եկեք որոշենք ինչ կլինի, նենց որ եկեք անենք const, լայնությունը թող լինի, չգիտեմ 500, բարձրությունը թող լինի, ասենք թե 350, նենց որ եկեք ստեղ անենք լայնություն, և .adder բարձրություն թող լինի h, okay, հիմա սա եթե աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի, inspect element, յարը յարը, Okay, ունենք ուրեմն մեր div-ի տակ մի հատ SVG, որը ունի լայնություն եւ բարձրություն, չէ՞։ Քանը բարձր։ Հիմա եկեք սա վերագրենք մի հատ փոփոխականի մեջ, այսինքն հիմա սա ունի հղում դեպի այդ d3 object-ը, որի մեջ կա SVG element-ը, եւ անենք SVG.select all um rect Այսինքն այդ SVG ներքին բոլոր rect element-ներին մենք ուզում ենք select անենք, որը իհարկե այս բային ոչ մի բան չկա, չէ՞։ Bind ենք անում դա մեր data-ին, հենց որ դա data Okay, հիմա bind արած է, այսինքն այդ rect element-ները, որոնք որ դեռ չկան, կցած են ոնց որ մեր element-ներին, եւ եկեք դա ուրեմն վերագրենք ինչ որ փոփոխականի մեջ։ Օրինակ։ Okay, հիմա մեզ պետք է ստեղծել բոլոր այն էլեմենտները, որոնք որ մենք չունենք, չէ՞, հենց որ p.enter որը կանչվի, հիշում եք, ամեն արժեքի համար, որը չունի իր զույգը, .append եւ այս անգամ append ենք անում rect element, չէ՞։ Հիմա rect element-ը, այսինքն այդ տուփը ունի լայնություն, բարձրություն, x, y, չէ՞, հենց որ եկեք անենք իր լայնության, ուրեմն with the attribute-ը with թող լինի, չգիտեմ, 20 ֆիքսված, բայց բարձրությունը իրա height։ Թող լինի այս ֆունկցիայի արդյունքը։ Իսկ սա ընդունում է ուրեմն իհարկե արժեքը եւ ինդեքսը val եւ i եւ սա թող վերադառնի հենց val։ Ինչու՞ չէ։ Ա եթե սա աշխատացնենք, ըմ okay, միացած ստուփ ենք տեսնում, մի հատ նայենք իրան եւ տեսնենք, որ կան լիքը տուփեր իրար վրա։ Ինչու, որովհետեւ իրանց x-ը դեռ չենք որոշել, չէ՞, ոչ x-ն ենք որոշել, ոչ y-ը։ Հենց որ եկեք որոշենք իրենց x-ը։ Հենց որ անում ենք .adder եւ x-ի արժեքը թող թող ունենա կապ իր ինդեքսի հետ, հենց որ հեք հեսա տեսնենք ինչ ենք անում։ Սա ընդունում է val եւ i, չէ՞։ Եվ եկեք վերադարձնենք, ուրեմն i անգամ 25։ Օրինակ, հիմա աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Okay, cool։ Բայց ինչպես տեսնում եք, ոնց որ իրանք դեպի ներքև են աճում։ Հիմա մենք ուզում ենք իրանք ներքևից աճեն, չէ՞։ Ուրեմն այս գրաֆիկաների մեջ x-ը գնում է ուրեմն ձախից դեպի աճ, այդ նորմալ է, բայց y-ը աճում է վերևից դեպի ներքև։ Ոչ թե ներքևից դեպի վերև, okay։ Դրանից դե, որ մենք պետք է մի քիչ շուրջ տանք նրան։ Նենց որ եկեք անենք ուրեմն իր y-ը y-ը, թող ընդունի val եւ i, այսպես, Եվ եկեք անենք սենց մի բան, անենք վերադասնենք, ուրեմն բարձությունը մեր ամբողջ տարածքի h մինուս այդ արժեքը։ Հիմա եթե դա աշխատացնենք, մենք կստանանք ոնց որ շուտ տված վիճակը, չէ՞։ Okay, cool։ Ուրեմն մենք ունենք մի այդ միած սենց պատկեր, գիտեք ինչ, եկեք գույնը փոխենք, ինչու չէ, նենց որ եկեք անենք .adder fill, թով լինի teal, որ մի քիչ ավելի սիրուն լինի, սա աշխատացնենք, okay, մի քիչ ավելի սիրուն գույնը, okay, ուրեմ մենք ստացանք մի հատ այսպեսի պատկեր, Հիմա իհարկե հաջորդ հարցը, ոնց կարող ենք այս պատկերը անիմացիային ենթարկենք, հա, որ արժեքները փոխվեն, ինքը ռեակցիա տա եւ այլն, եւ այլն։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ իհարկե մեզ պետք է ուրեմն այս ամենը փաթեթավորել մի հատ ֆունկցիայի մեջ, նենց որ կգրանք function run Եվ միամիջապես կկանչեք այդ ֆունկցիային։ Հիմա այս օրինակում, այս այսքանը ինչքան որ արել ենք, եթե մենք աշխատացնենք, բան չի փոխվի։ Խնդրեմ, բան չփոխվեց, չէ՞։ Ուրեմն run-ի վերջում մենք կանենք set timeout, նենց որ window.set timeout որը կկանչի հետևյալ ֆունկցիային մեկ վարկյան հետո, իսկ սա ինչ պետք է անի, ուրեմն եկեք էլի առաջին արժեքին հանենք, դիմացից նոր արժեք մցնենք, նենց որ անում ենք data.shift և դիմացից անում ենք data.push, ավելացնում ենք math.floor, math.random, անգամ թող գնա միջև 300, ինչու չէ, 300 եւ չենք ուզում 0-ից մինչև 299, այլ 1-ից մինչև 300, այնց որ պլյուս 1։ Okay, ես մի քիչ այս կոմ բերենք։ Okay։ Եվ սրանից հետո նորից կանչում ենք run։ Okay, որպեսի ցիկլով ինքը պատտվի։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ինչպես տեսնում եք, բան չի փոխվում։ Ինչու չի փոխվում, որովհետև մենք ընդամենը enter-ն ենք գրել, update-ը չենք գրել նենց որ եկեք գրենք update-ը, նենց որ p. եւ ասեն enter append պետք չի, այլ էս մնացածն է պետք։ Մեզ ընդհանրապես ինչ պետք է փոխենք նախորդից։ Դե լայնությունը մնում է fixed, բարձրությունը պետք է փոխել, այսինքն պետք է փոխել ամեն ինչ, ինչ որ կախված է data-ից, որտեղ data-ն կարող է փոխվի, բայց օրինակ այս փաստը, որ ինքը 20 է, ֆիքսված է, այն փաստը, որ ինքը գույն է, ոչ մի բան չի փոխվում։ Հենց որ ընդհանրապես մեզ այսքանն է պետք փոխել։ Այսպես, սա կլինի ուրեմն մեր update-ը, այսինքն երբ որ մենք կփոխենք եղած rect element-ներին, ստեղ մենք կստեղծենք նորերը, եւ մեզ պակասում է իհարկե exit-ը, որովհետեւ մենք մաքրենք այն ինչ որ մեզ պետք չի, exit։ Այսինքն մենք ստեղ կանենք p.exit եւ dot remove։ Օրինակ այսպես։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, Ահա, օքեյ, մեր բառերը փոխվում են։ Հիմա եկեք անիմացիա ավելացնենք, այնց որ կստեգրենք dot transition dot duration 1000, հա, ինչքան, ասենքն ինչքան կտևի մեր transition-ը։ Հիմա սա եթե աշխատացնենք, օքեյ, մի քիչ ավելի սիրուն է ստացվում։ Հաճախ իրականում մենք ունենում ենք ինֆորմացիա, որը ուղակի տենց թվեր չեն, այլ ավելի կոմպլեքս բաներ են, օրինակ օբյեկտներ են։ Որպես մի օրինակ, հա, պատկերացրեք, sense ինչ որ JSON եք ստանում, հա, ինչ որ server-ից, որը ունի տարբեր ինչ որ ID, արժեքներ, միգուցե մի քանի արժեք, ինչ որ sense մի բան։ Ոնց կարող ենք աշխատենք այս տիպի ինֆորմացիայով։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք փոխում ստեղ։ Ուրեմն նախ երբ որ մենք bind ենք անում, ուրա մեր bind-ը, այստեղա։ Բացի փոխանցելով զանգվածը, մենք փոխանցում ենք եւս մեկ հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է արժեք եւ վերադարձնում է իր բանալին, իր ID-ն։ Հենց որ եկեք փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի ուրեմն data, այդ այդ կամ value, ինչ որ արժեք, հա, այս մի հատ object-ից, object եւ վերադարձնում է obj.id, okay։ Սա ուրեմն ասում է ուրեմն տակից d3-ին ամեն օբյեկտի բանալին, որը ինքը օգտագործում է որպեսի ստեղծի այդ զույգերը։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ նշանակում է height-ը ստեղ, ու նշանակում է մենք պետք է անենք արդեն ոչ այդ օբյեկտի value-ն պետք է չստանանք, չէ՞, այսինքն ստեղ մենք կստանանք object եւ ստեղ մենք կվերադառնանք obj.value։ Ամ ուրեմն սա բան չի փոխվում, ստեղ կլինի obj, սա կլինի obj.value, ստեղ էլ, մի րոպե, obj, obj, obj.value, էլ ինչ, սա էլ obj, obj.value, ոնց որ թե այդքան է, մի հատ աշխատացնենք, տեսնենք աշխատում է, թե չէ, այո, աշխատում է, ու, ինչ է կատարվում այստեղ, ուրեմն նայք, նախորդ օրինակում այս post-ը որ բրցնում ենք ու տենց է բրցնում։ Հա, կներեք, մենք ստեղ երբ որ ավելացնում ենք, գիտեմ ինչ է բրցնում, որտեվ երբ որ ստեղ ավելացնում ենք, մենք պետք է ավելացնենք մի հատ object, որը ունի ID, որի արժեքը նոր սա է։ Ահա, այ հիմա արդեն ինքը անվերջ պետք է որ պատտվի։ Ահա, խնդրեմ, ինքը անդադ հիմա կգա։ Ա Հիմա ինչ է ստեղ կատարվում։ Քանի որ մենք տալիս ենք կոնկրետ ID, այ այստեղ ինքը կծում է այդ ID-ով, այդ բանալիով մի հատ element-ին։ Երբ որ ինքը նույն բանալիով չի գտնում, ինքը այդ element-ին աղբնակցում։ Իսկ նախորդ ժամանակ, երբ որ կոնկրետ ինչ-որ ID չկար, ինքը element-ներին նորից օգտագործում էր, okay։ Նենց որ, բայց նայեք ինչ կարող ենք անենք, որ այս անիմացիան լինի ավելի գեղեցիկ, նայեք։ Ուրեմն ստեղ, երբ որ մենք անում ենք exit, ոչ թե միանգամից հանենք իրան, այլ եկեք transition-ով իրան հանենք, նոր հանենք։ Այսինքն transition-ով տանենք դեպի ձախ, հետո նոր կանչենք remove։ Այսինքն կարող ենք ստեղ անենք dot transition dot duration թող լինի 1000։ Հիմա dot adder եկեք փոխենք իր x x արժեքը դեպի -1 մի րոպե, մինուս 25 pixel, Եվ հետո նոր, երբ այդ animation-ը պրծնի, նոր կանչենք dot remove։ Հիմա կլինի ավելի այսպես։ Մենք նաև կարող ենք ավելի focus sort բան անենք, այսինքն ամեն ստեղծելուց նոր rect, եկեք անենք dot transition uh, dot duration 1000 հա, Նայեք ինչ ֆոկուս առնում։ Wow. Wow. Հավեսա չէ՞։ Կարճ ասած, կարելի է լիքը հետարքիր ֆոկուսներ անել ու ինչպես տեսնում եք, այս կոդը այդքան էլ մեծ չի եւ շատը կրկնվում է նույնիսկ, այսինքն այս կրկնվող կոդը իրականում իհարկե մենք կարող ենք փաթեթավորենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ եւ նորից օգտագործենք։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ D3-ին հետաքրքիր էր, հույսով եմ բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։